Hola, aquí lo tenemos a David. David prácticamente, él vino ya, este, ya desahuciado, pero aquí lo tenemos a David, a ver, David, hola, qué lindo, qué lindo, sí, está nerviosito David, pero bueno, gracias al amor puro infinito, ya lo tenemos, hemos recuperado, le hemos, hemos ganado una batalla al monstruo, ¿sí? Hola. A ver, la mami, usted... Ah, soy la señora que ah, eh, eh, cuida. ¿no? Sí, la mamita no pudo venir, pero estamos todos contentos. Sí, a ver, ¿dónde está el papá? A ver, mi... A ver, usted... Cuéntenos, cómo vino el bebé. ¿Sí? ¿Sí? Y gracias al amor puro infinito, gracias a la medicina también eh, ahora a David pues, sí, a David ya lo tenemos con nosotros. Él vino desahuciado de la ciencia médica, pero aquí encontró, como decir, el aliciente. Y yo creo que en esto el amor puro e infinito nuestro Padre de Luz nos, nos demuestra una vez más que nos ama. Y este es un ejemplo a seguir. David vino en brazos, vino inconsciente, me acuerdo, y ahora ya camina, ¿no es cierto David? Qué lindo, y es bien valiente mi hijo, ¿no es cierto? A ver, ahí está David, ya camina, ¿eh? Tan lindo, ¿sí? Tan bello, eso. A ver, un aplauso para David, eso. Qué lindo. Nos complace, nos complace saber que el amor lo puede todo y nuestro Padre Celestial y ese amor puro e infinito, una vez más, nos regala no solo una ni dos oportunidades, sino muchas oportunidades. Lo que pasa es que nosotros, los héroes humanos, somos tardos en entender. Pero bueno, igual nuestro Padre de Luz nos ama y nos tiene tanta, tanta, tanta voluntad y paciencia. Que el amor puro e infinito me los bendiga a todos. Un abrazo. Hasta siempre. Muchas gracias.